Yesterday I gave you some basic talk about the consciousness and mindfulness of the consciousness. Ieri abbiamo fatto un discorso un po' così di base per quanto riguarda la coscienza e la consapevolezza della coscienza. Don't worry, you cannot, if you cannot understand everything, it's just made to open your mind to the wide field of this practice. Allora, non preoccupatevi se non capite tutto, mm, vengono fatti certi discorsi soltanto per così aprirvi un po' la mente all'ampiezza possibile nella pratica, mm, alla vastità. As I say, conscious, mindfulness of consciousness can be washed can be done in, even in the initial initial what, stages of the practice. Come ho accennato, la consapevolezza della coscienza si può fare anche negli stadi iniziali della pratica. In that sense, in the beginning, you don't differentiate so much about the consciousness and mental states. Nel senso che all'inizio non si differenzia un granché tra la coscienza e gli stati mentali. Guardiamo questo insieme di mente e di processi mentali. in the beginning you meet with a lot of unwholesome types of consciousness. Allora, all'inizio ci si incontra con molti così, tipi di coscienze non proficue, non benefiche. Eh? Try to be as mindful as you can of these types of consciousness. E noi tentiamo di essere i più consapevoli possibili di questi tipi di coscienze. Eh? Often you will lose out because the mindfulness is not so strong e molto spesso così eh, perdiamo, possiamo dire, perché la consapevolezza non è ancora così robusta, così forte. is quite to you. E, e questa coscienza è un territorio che non ci è molto familiare. Mm. So you always turn back to watch the bodily sensations and feelings. E allora noi, come dire, ci ritiriamo, ritorniamo sempre all'osservazione delle sensazioni del corpo, delle sensazioni in generale. In more desperate cases you may even have to resort to tranquility meditations. In casi mm, proprio disperati eh, può essere necessario fare ricorso a meditazioni di calma mentale, di tranquillità. If it gets worse then it doesn't come under the territory of vipassana. You have to go to the psychotherapist or the psychiatrist. Allora, se le cose peggiorano ancora, eh, non rientriamo in quello che si può così eh, fare con la vipassana, ma bisogna ricorrere alla psicoterapia o uno psichiatra. Here in Europe, eh, in the West, we can safely send them home. Diciamo che qui in Occidente, in Europa, questi tipi di meditanti con tranquillità li possiamo rispedire a casa. Eh. In Asia is a different story. In Asia è, la storia un po' diversa. not going to that. Ma non approfondiamo questo aspetto. <clears throat> so, taken that you have, you have at least built up some basis of uh, mindfulness, then you can slowly watch more with regards to the consciousness. Allora, uh, avendo così uh, un minimo di, di, di base di consapevolezza, allora ci può essere possibile iniziare a osservare questa coscienza. Osservare, you can start trying to be mindful of the Five, the sixth sense consciousness. Ad esempio possiamo iniziare a osservare le sei coscienze dei sensi sensoriali. Eh? For example, the seeing consciousness, the hearing consciousness, the smelling, tasting and the touching consciousness. Quindi sono la coscienza visiva, la coscienza uditiva, quella del tatto, dell'olfatto, così via. Mm. E alla porta della mente la coscienza che conosce. Mm. Eh, so Beh, mm, questo non è poi così semplice. Perché eh, la coscienza è così eh, impalpabile, sottile. Most at the beginning you may able to sense the process. Eh, che ci vada bene all'inizio saremmo in grado di così percepire il processo. when you say and you see hearing and you're not hearing, hearing, seeing, you're not seeing, seeing, uh, you're supposed to watch the process of seeing and hearing. Cioè, quando noi etichettiamo vedere, vedere, udire, udire, quello che dovremmo fare è osservare il processo dell'udire, del vedere not what is seen and not what is heard. Cioè non l'oggetto, non ciò che è udito o ciò che è visto. Mm. Because that comes under not citta it comes under something rupa. Perché eh, quello non rientrerebbe in cittanupassana, ma rientrerebbe, avrebbe a che fare con rupa. Because when you're hearing, you don't hear, really watch the consciousness, because the sound is more prominent. Allora, quando c'è questo processo dell'udito, in realtà noi non è che stiamo osservando tanto la coscienza, perché il suono è più in primo piano. Mm-hmm. But, no? Uh, we try. Ma, insomma, ci si prova. Mm-hmm. But if you have a strong base of body and feelings, after some time, you may begin to be able to do to watch it as well. Ma se abbiamo una forte base riguardante mm, il corpo, le sensazioni, dopo un po' di tempo ci è possibile anche osservare questa dimensione. Allora, mm, per dirla tutta, all'inizio eh, non è importante essere poi così precisi. Eh? Mm, the first part would therefore come under what you call quindi abbiamo detto la prima parte viene sotto questo ombrello, chiamiamolo così, della consapevolezza delle, eh, della coscienza delle sei porte sensoriali. Mm. That means you watch how the mind runs through the six sense doors. Cioè noi osserviamo come la mente va corre alle sei porte sensoriali. For example, when you watch the rising falling, your mindfulness and the consciousness is at the rising falling, the body door. Ad esempio, quando noi solleviamo il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome, la coscienza, la consapevolezza è alla porta del corpo. Mm? Then usually you're not doing consciousness, you're watching the body. Solitamente non è che riusciamo a osservare la coscienza, osserviamo il corpo. Mm. But when your experience, when the body object is strong, the consciousness also becomes more evident. Ma quando abbiamo più esperienza, quando c'è questa forte base del corpo, anche la coscienza diventa più evidente. Mm. So when it comes to sound, somebody coughing, immediately the mind runs to the sound. Allora immaginiamo un suono, c'è qualcuno che dà un colpo di tosse. Immediatamente la mente corre a quella porta sensoriale, l'udire. When Poi ci viene un prurito, un dolore nel corpo, subito la mente corre lì. And if there's a smell somewhere, c'è bad un... smell, and go to the smelling Oh, mm. Sentiamo che ci sia una puzza a un certo punto, immediatamente la coscienza corre a quella porta sensoriale. It's more clear when you have finally established the mindfulness at the mind door. È più, eh, in ultima analisi, è più eh, facile, è più possibile quando c'è questa coscienza alla porta della mente. So when your mindfulness is established in the mind door, then you can see the consciousness space. Quindi quando la consapevolezza è così eh, instaurata alla porta della mente, si riesce a vedere questa, questa base della coscienza. For example, you're doing Titanapasana proper, the main primary object is consciousness, then you establish it at mind door, and then see how it runs through the six sense doors. Supponiamo di fare quella che viene appellata cittanupassana, eh, la pre presenza alla, alla coscienza. Allora, c'è questa consapevolezza alla porta della mente, si vede come la mente corre in continuazione alle sei porte sensoriali. A, e eh, la coscienza la si individua, si dice così, alla mm, base del cuore. Mm? And so it runs, it comes back, runs, comes back. E quindi da questa base corre a una delle altre porte e poi ritorna alla sua base. But usually for most people to begin with they establish the body door. Però per la maggior parte delle persone tanto per cominciare e ci si stabilizza alla porta del corpo until the mind becomes more evident and they're more confident of using that as a base. Fino a quando la porta della mente diventa più evidente e c'è più fiducia nel poter utilizzare quella come base. So this is, comes under the first stage of Chitanupasana, or walking the dog. Eh, questo ha a che fare con il primo stadio di Cittanupassana, quello che è stato appellato nel, nel foglio, portare il cane a fare una passeggiata. Walking the dog. Usually I like to see people walking the dog. Eh, you like. No. <laughs> Solitamente mi piace vedere che le persone portano i cagnolini a fare una passeggiata. Because there are all sorts of people. Perché allora, i proprietari dei cani eh, rientrano in varie tipologie diverse. A lot of dogs. E anche i cani. Eh. so, the dog is like a representation of the mind. Allora, il cane è un po' una rappresentazione della mente. Mm. So, does the dog listen to you? Il cane di solito ti dà ascolto? very often no. The dog has got a mind of his own. Molto spesso no, perché come il cane pensa con la sua testa. Sì, Come, doggy, doggy, walk this road. Ah, I like to walk that road. <laughs> Ovviamente fa tutto il contrario di quello che noi vorremmo che lui facesse. Why? Perché? Because the dog is wild. Perché? Is a beast. Il cane è un animale selvaggio. Yeah. So, It depends whether you want to train a dog or not. Allora, quindi possiamo dire che eh, è necessario un addestramento per questo cane. Yeah. So, of course, if you get the mind properly trained, then it's very helpful. But you just want to do what you want to do. Good luck. <laughs> Ov- ovviamente, se la mente è addestrata può essere molto utile ma se la mente semplicemente vuol fare quello che le salta in testa, fa ridere detto così, beh, allora tanti auguri, buona eh. fortuna. Eh, no Io non ho, mm, non faccio obiezioni. Crazy, Però se andate fuori di testa, io non sono responsabile. So, it's better you train the dog properly because the mind is very powerful. E quindi è meglio addestrare questo cane in maniera appropriata perché? Perché la mente è estremamente potente. Mm? Because the mind is, has all these very basic instincts and it is a beast. Perché ha questi mm, istinti primordiali ed è un po' una bestia la mente. Mm? In fact, the human mind is worse than a beast. Infatti la mente umana è peggio di un animale. Yeah? Animals, eh, possiamo vedere come mm, cer certi animali siano in, in, rispetto a un essere umano diversi. Eh. Like come i gatti, ad esempio. no. <laughs> The wild cats are very cunning. Allora, i, i, gatti così selvatici a, a, hanno una, una sorta, mm, possiamo definirlo così, un certo tipo di intuito, no? Right, so so that's why I say the first part of controlling the defilements is very important. Per questo io affermo che la prima parte che riguarda il controllo degli inquinanti è estremamente importante. Mm. And a very good judgment is when you, about your precepts. E, ehm, diciamo, un, il, il, il, rispettare i precetti ci dà una grossa mano, possiamo dire eh. così. Eh? we can always pretend, no, well, it's okay. I didn't do such thing bad. Uno, perché uno se la può raccontare sempre, no? E dirsi, ma insomma, non è che ho fatto poi chissà che cosa di male, no? For example, I was telling this story about the Giro, the dormouse. Giro. Giro. Giro. Ah. Vi raccontavo questa storia del Giro. No, è ghiro? Sapete cos'è un Giro? Ah. It's almost like, they call it a dormouse. But it's like a small, it's like between a squirrel and a mouse. <laughs> Allora, è un ghiro, una via di mezzo tra uno scoiattolo e un topo. There quite a lot around here. Ce ne sono un sacco qui in giro. Ah. So one day there was a ghiro that was eaten by the fat cat. un <laughs> giorno c'è, stato questo povero ghiro che è stato mangiato da, da, da, un gatto piuttosto corpulento. Allora, si è mangiato <laughs> solo la parte di mezzo e si riuscivano a vedere ancora la coda e la testa. And so I go there and confronted the cat. Eh, <laughs> io mi sono avvicinato, come dire, mi sono confrontato con questo gatto. Say, what did you do? My goodness! E, <laughs> gli ho detto, ma santo cielo, cosa hai fatto? And the cat looked back at me. E il gatto mi ha guardato quindi con fare un po' interrogativo. It seemed to say, Is there anything wrong? Come si volesse dire, bad. I'm a cat. Che, che, che, ho fatto di male? Io sono un gatto, <laughs> insomma. And a cat eats, eats things like this. E un gatto si ciba di cose di questo tipo. What's wrong with you? È come se mi dicesse, ma che c'è che non va in te, non in me. And so after that, I kept looking at it nonsense have you done? Terrible thing! <laughs> Then he ran away. Io continuavo a guardarlo come per dirgli, hai fatto una cosa terrificante, terribile, il gatto se n'è andato a un certo punto. And so that's how the mind is. I'm, I'm like this, no? Well, I'm a bit wild, so what do you expect? <laughs> E la mente si comporta proprio in questo modo, come se ci dicesse, ma me, che vuoi che faccia? Insomma, io sono fatta così, no? <laughs> Ma il problema è che teoricamente noi saremmo qui a fare la vipassana, no? vipassana do, do e nella vipassana non si fanno cose di questo tipo. Eh? Vipassana is not about being nice. La vipassana non ha a che fare con l'essere carini. Ecco. Uh, You call a spade a spade. Cioè, si dà il giusto nome alle cose. Eh? eh if you're stupid, you're stupid. Se uno è stupido, è stupido. <laughs> Sai, diciamo le cose come stanno. You have a lot of craving anger, you have a lot of craving anger. Se hai parecchia brama e parecchia rabbia, vuol dire che hai parecchia brama e parecchia rabbia. First you must be able to accept it il primo passo è essere in grado di accettarla questa realtà. Then you will be able to accept to take on the training to change it for the better. Ah, una volta accettato sarà possibile intraprendere questo addestramento per mutare in meglio, per cambiare in meglio. Yeah, it makes a lot of basic common sense. Uh, insomma, ci va solo un po' di buon senso. Eh? Uh, so, one way is to keep track of it? Allora, un aspetto riguarda il non perdere di vista questa, questa faccenda. Eh. Because the mind is always trying to escape to do something. I gotta go to toilet. <laughs> Perché la mente in continuazione si inventa delle scuse per scappare. Ad esempio, devo andare in bagno. You go to the toilet and smoke. <laughs> ah, you see, I'm gonna drink a cup of coffee vado in bagno e fumo di nascosto, oppure vado a bermi un caffè. So, see, all these excuses of mind. Queste sono tutte scuse che si inventa la mente. Ah, but you follow all the way, say, aha, aha, aha, aha. What, what are you up to, what are you thinking? Ah, so ma noi non la perdiamo di vista e in continuazione le chiediamo eh, che cos'è che vorresti combinare? Eh? In Vipassana you cannot escape. Perché dalla Vipassana eh, non, non, è possibile sfuggire. Eh? Uh, you want to, <laughs> it's not my responsibility. Se voi volete, ah, va bene, ma io non c'entro niente, non è una mia responsabilità. Eh? But if my teacher Sauru Pandita, no way. <laughs> ma ad esempio con l'insegnante che ho avuto io, Sauru Pandita, e Bellino si scappava proprio. Eh? Uh, yeah. Have you for the next whole month? perché <laughs> mi avrebbe preso a martellate sulla testa per tutto il mese di ritiro. So, <laughs> I mean, so you try to be as mindful as possible wherever the mind goes. Allora, uno tenta di essere il più consapevole possibile seguendo tutti i posti dove va la mente. Although you may not be able to stop it altogether yet, and at least you're on the way to keep it in track. Allora, anche se non siamo in grado di fermare la mente, quantomeno eh, la seguiamo, vediamo dove va. Mm? mm because every time you go to one of the sense doors, you won't just go there, you will start doing its other business. Perché non è che la mente semplicemente va a una delle porte sensoriali, ci va e poi inizia a farti, farsi fatti suoi lì. Ecco. We'll go, uh, it's food, ah, nice food, I start eating. And then you start enjoying and then you start craving. Sarebbe, eh, c'è il cibo, iniziamo a rimpinzarci e sorge la brama. You eh, meditate and there's pain here, that pain here. There's too much pain, I cannot meditate. Anger rises. Allora, siamo lì che meditiamo, sorgono i dolori qua, là. Ah, non riesco a meditare, sorge la rabbia. So he runs to the six sense doors and to, to respond, to react. He may respond in the positive way and he may respond to the negative way. Quindi la mente corre alle sei porte sensoriali per reagire. Puoi reagire in maniera positiva o non poi così positiva. Mm, but you're really mindful then. You say, when the seeing, there's only the seen. Hearing, there's only the heard we just know the object as it is and it arises and passes away with the consciousness. Perché, come viene affermato, se c'è una reale consapevolezza, nel eh, vedere c'è solo il visto, nell'udire c'è solo l'udito, cioè c'è soltanto l'oggetto, la coscienza che sorge e che scompare. Nel the sutras we say that sometimes the Buddha just gave this instruction and the people sono enlightened. E nel sutta viene affermato che a volte il Buddha dava solo questa istruzione e le persone si liberavano solo con questo tipo di istruzione. Eh? Perché la mente molto rapidamente crea concetti. When you hear the sound, at first it's just a sound touching the ear door. Allora, noi udiamo un suono, è semplicemente un suono che viene a contatto con la porta dell'orecchio. Uh, Ma immediatamente questo stimolo si trasforma in una domanda. Mm, che tipo di suono è quello? Ah, è un uccello. What kind of bird is it? Chissà che uccello è. Ah, Ovviamente uno non riesce a resistere e ci dà un'occhiatina per vedere che tipo di uccello è. Finally find it's not a bird, it's some kind of mechanical sound from the tractor. In <laughs> ultima analisi non era un uccello, era un suono meccanico che proveniva da un trattore. <laughs> so, <clears throat> so I always remember the Mahasi Sayadaw's instructions. Quindi io ricordo sempre le istruzioni di Mahasi mm. Sayadaw. So the yogi is supposed to be like a person who has eyes but it's as if he's blind. Allora, una, uno yogi dovrebbe essere come una persona che ha gli occhi ma è come se fosse cieca. Mm. And even when he hears something it's as if he deaf e anche quando sente un suono è come se fosse sorda. Yeah, because all the six sense thoughts, the moment you're mindful, you must first stop there. the reaction. Perché allora, per quanto riguarda le sei porte sensoriali, la prima cosa che è importante fare è eh, bloccare la reazione che c'è. And after that, when you stop the process of conceptualization, then you're directly facing the ultimate reality, the Paramatta Dhamma, and you're just mindful of that. And from there you get it directly into Vipassana. E poi si blocca il processo di concettualizzazione e in quel caso si è presenti ai Paramatta Dhamma, le realtà ultime, ed è da lì che inizia il processo della Vipassana. Mm. Mm, it's not so easy, but can be done. The, the more you can do it, your concentration will easily come in. Allora, non è così facile, ma si può fare e se lo si fa molto facilmente la concentrazione immediatamente si approfondisce. Mm? Most of the thinking begins because you are not mindful enough of the six sense doors. The moment the object comes, boom, the mind starts making up stories. La maggior parte dei processi di pensiero sorge perché non c'è sufficiente consapevolezza, perché non appena la mente corre a una delle porte sensoriali, immediatamente inizia a creare qualcosa poi. Give an example, when I was in Malaysia there was a lady, she's supposed to be a model yogi. Allora, faccio un esempio. In Malesia c'era questa signora che teoricamente doveva essere una meditante modello. It's gonna bomb all that thing. Era stata in Birmania e tutte le solite cose. <laughs> She walks very slowly, very mindful everything. Camminava molto lentamente, in maniera molto consapevole, tutte queste cose. When she comes for interview. Ma quando veniva a fare il colloquio, She starts complaining. Why is this person making so much noise? Why is this person eating like this? This fellow is unmindful. I said, my goodness, I thought you were mindful. <laughs> Iniziava una sequela di lamentele senza fine. Perché quello lì è così rumoroso? Perché quello lì mangia così? Perché quell'altro fa cos'ha? <laughs> Io le ho detto, santo cielo, pensavo che tu fossi consapevole. so you see, eh? pretend. Così vedete, è un po' una, una finzione, una sorta di facciata. Eh? Finto. Mm? Un eh. finto. È finto. <coughs> so, this is the first step of checking your mindfulness, checking your thing, and then after that, you can slowly begin to realize the play of the consciousness in these cycles. Allora, abbiamo visto che questo è il primo stadio di avere a che fare con la coscienza, eh? questo, questo, vedere che va alle sei porte sensoriali e poi una volta che è stato fatto questo è come se noi potessimo iniziare a occuparci di ciò che sta dentro questo cerchio. This type of practice is very useful for daily life. Allora, questo tipo di pratica è estremamente utile nella vita quotidiana. So so Perché nella vita quotidiana non è possibile essere poi concentrati più di tanto, è importante essere aperti alle sei porte sensoriali. <clears throat> But when you are more mindful, then you can see the, the consciousness of seeing and the consciousness of hearing, smelling, tasting, touching, they are all different. Però a mano a mano che si procede nel, nella pratica si inizia a osservare che i vari tipi di coscienze, quella visiva, quella uditiva, quella del tatto, eccetera, sono diverse, mm? because sono differenti. because the conscious seeing, conscious hearing, conscious have distinctly different objects and the consciousness associated with it is distinctly different. Perché? Perché questi tipi di coscienze hanno oggetti diversi e quindi hanno una, una loro caratteristica peculiare come coscienze avendo oggetti diversi. Mm. So, and when that happens, then you begin to practice the mindfulness of consciousness with regards to the six sense bases. E quindi quando questo capita si inizia a praticare la consapevolezza della coscienza che ha a che fare con le sei basi sensoriali. You mm. see the three characteristics with how the consciousness changes in the six sense processes. Si vede, vedono le tre caratteristiche che mutano alle sei basi sensoriali eh, per quanto riguarda la coscienza. And that's when you, you find that it becomes stabilized when it is focused at the mind door. E iniziamo a vedere che si diventa più stabile eh, quando è focalizzata alla porta della mente. Otherwise, usually they use the body. Altrimenti se no si usa il corpo. Hmm. For example, when they go out, they want to stabilize their mindfulness, they use the posture or sometimes they use the breath. Ad esempio, supponiamo noi di uscire, e in quel caso, se noi vogliamo eh, così, stabilizzare, eh, eh, la coscienza viene utilizzato il corpo o il respiro. Eh? Mm. So, this occurs to a eh, more, uh, somewhat more concentrated manner in the retreat. Questa faccenda capita in una maniera un pochino più concentrata, in un certo senso, nei ritiri. But you know, slowly, when it's more concentrated, it occurs more and more at the mind door. Allora, quando c'è questa maggiore concentrazione, accade di solito sempre di più alla porta della mente. So you just stay at the mind door and watch the mind door when it does not run to the six sense doors anymore allora si osserva la porta della mente, si osserva la coscienza che non corre più alle altre porte sensoriali. Mm. It's just that at the beginning the dog is moving all around, so you follow it. È come se insomma all'inizio c'è tutto questo movimento e noi seguiamo questo movimento. Mm. Eh, so when the dog is tired, it comes back home and sits there and you watch the dog. Allora, a un certo punto, dopo tutto questo correre alle varie porte sensoriali, si stanca pure questa <laughs> coscienza, torna eh, alla, alla, porta della mente e allora la si osserva lì in quel caso. In the beginning, of course, you use the body like the breath, but that becomes very subtle and becomes sometimes you cannot feel it, and uh, often you have to go back to the consciousness. Ovviamente all'inizio abbiamo visto che si usa il corpo però a volte a un certo punto il corpo diventa così impalpabile, sottile, che è necessario usare eh, la porta della mente. E allora si inizia a osservare la coscienza nelle sue forme diverse. Deeper and deeper. E si approfondisce sempre di più questa cosa. Mm. No, in terms of the first form of reference is to the consciousness, the beast. That means the mind is like an animal. Allora, il primo paragone che abbiamo fatto della coscienza è come se fosse un animale, una bestia. Mm. No, this animal, when it gets tame, uh, it's more controllable. Allora, quando un animale è stato addestrato, è più controllabile. Hm? But Ma the instinct is still there. L'istinto animale c'è ancora, non è che non c'è più. Eh? Like in the sutta they said elephant trainer. E nei sutta viene spesso usato l'esempio dell'addestramento mm, di un elefante. After there was elephant trainer in one of the Buddha's discourses on the mindfulness. E c'era questo personaggio che addestrava gli elefanti in uno dei discorsi del Buddha sull'addestramento della mente. After talking about that, that he came to the Buddha and told him, no, no I've been a elephant training for many years, not 30, 40 years, I can't remember. Allora, insomma, la storia va più o meno così. Dopo questo discorso che il Buddha aveva fatto, questa persona che addestrava gli elefanti va dal Buddha e gli dice, senti, io ho addestrato elefanti per 30-40 anni, adesso non mi ricordo bene. He says, after so many years of training, the elephant still has instinct to escape. Mm-hmm. E eh, l'elefante, anche dopo tanti anni di addestramento, continua ad avere l'istinto di voler scappare. Mm-hmm. So it is, the human being is way more cunning. L'essere umano è ancora peggio, ecco. <laughs> so, but you can see it when you do vipassana and you watch the consciousness longer, and you see the mental states, mental formations, and how they behave. Però ecco, facendo vipassana a un certo punto si riescono a osservare queste cose, le formazioni mentali, come si comporta la coscienza. Begin mm. to see where the instincts and where those you habits all come from. E si vede dove stanno, da dove vengono questi istinti, queste antiche abitudini. Mm. That's where the mindfulness goes in slowly to weed them out. È lì che va la consapevolezza per, uno alla volta, estirparli tutti. It's not not uncommon for people who meditate for some time and they watch the consciousness and they see the consciousness like a mass of ants. Eh, non è poi così mm, raro per i meditanti che hanno meditato per un po' di tempo vedere la coscienza come se fosse questo ammasso di formiche. O a mass of snakes. O di serpenti. Uh, it is not yet anger or those things, but di force and tendency is there. Mm. Allora, non stiamo parlando ad esempio già di una rabbia manifesta, ma di, di, di una potenzialità che è lì inespressa. Mm. Say, how come the mind is like that? Ah, yes, that's your mind. Your <laughs> mind, ok? <laughs> allora mi chiedono, ma come mai la mente è così? Fa, no, no, è la tua mente che è così. <laughs> Mm. So it is, it is very interesting, but it's also quite terrible. È piuttosto interessante, ma allo stesso tempo è piuttosto terribile. Uh, so, again, good luck. Nuovamente vi auguro buona fortuna. <coughs> of course, when you go deeper into the existential forms, uh, then you meet with delusions. Ovviamente quando ci si va più a fondo eh, in queste formazioni esistenziali, ci si incontra con l'ignoranza. This would make Mordor like a mouse. I no Mordor? No. The Lord of the Rings. Oh. Ah. <laughs> Eh, eh, eh, qui salta fuori un personaggio che c'è nel Signore degli Anelli, che io ovviamente non mi ricordo chi è, qualcuno mi può dare un suggerimento? Mordor. Mordor. the place. No, the, the evil fellow. Um, Lord of Darkness. Sauron. Huh? Sauron. Sauron. The, the, the Lord of uh, uh, yeah. Uh, uh. The big eye. Three eye. <laughs> <laughs> C'è un gioco di parole in inglese che il grande occhio, che è questo personaggio che ritroviamo nel Signore degli Anelli, in, in inglese grande occhio vuol dire anche grande io, eh? quindi abbiamo capito. And so no, it is not so easy, but we are, we are fortunate to have come across the Buddha's teachings. Allora, non è così facile, però siamo fortunati nell'aver incontrato gli insegnamenti del Buddha. and all the methods that have been handed down through the generations. Eh, che sono stati tramandati di generazione in generazione. Mm. It's just like fighting the Lord, dark Lord with, who has a terrible sword. You have a small, <laughs> small little penknife. <laughs> È come confrontarsi con questo signore delle tenebre che ha uno spadone terrificante e noi abbiamo un temperino improbabile. Ecco, mm. so the basic thing is the skills. E qui allora la cosa fondante, e fondamentale è la nostra abilità. No? Everybody has got their strong and weak points. Eh, tutti noi abbiamo i nostri punti forti, i nostri punti deboli. Uh, of course, those with many more strong points will do better. Those who has more weak points. Ah. <laughs> well, good luck. <laughs> Beh, ovviamente quelli che hanno più punti forti <laughs> se la cavano meglio, quelli che hanno più punti deboli, eh, di nuovo tanti auguri, ecco, buona fortuna. But <coughs> if you can acquire some important skills, then you have a better chance. Però se si possono acquisire alcune, chiamiamole così, competenze importanti, eh, beh allora abbiamo maggiori probabilità di successo. And Chitanapassana encompasses a great number of these skills. E Chittanupassana così raggruppa in sé molte di queste competenze. Ok, this one level. We go to the next level. Quello era un livello. Andiamo al livello successivo. The second level is we look at consciousness in the metaphysical point of view, Abhidhamma. Allora, Secondo livello è eh, così iniziare a osservare la coscienza da un punto di vista metafisico, dal punto di vista dell'Abhidhamma in questo caso. I was very fortunate to come across because my Thai teacher is Abhidhamma master. Io sono stato molto fortunato perché il mio insegnante thailandese era un insegnante di, di Abhidhamma. Is also a Vipassana master ed era anche un insegnante di Vipassana. So e questa era una ottima combinazione. <laughs> diciamo che ah, <laughs> um, proprio mi ha piantato un chiodo nella testa in maniera giusta, ecco, <clears throat> ha colpito il punto giusto. Mm. So it was very interesting because it was the very good combination of theory, practice and experience. Ed era molto interessante perché era un'ottima combinazione di teoria, pratica e esperienza. Because theory is one thing. Perché la teoria è una cosa, Practice is a different thing. la pratica è un'altra. And my teacher said, look, no, Abhidhamma is filled with Abhidhamma concepts. <laughs> Il mio insegnante, notare che insegnava l'Abhidhamma, <laughs> mi ha detto, guarda, l'Abhidhamma è pieno di concetti di Abhidhamma. Very sticky, very difficult to get rid of one it sticks to you. <laughs> e sono dei concetti che ti si appiccicano addosso e una volta che ti si appiccicano addosso è molto difficile liberarsene. Eh. Fortunately for me, I'm a Chinaman. Fortunatamente per me, io sono di origini cinesi. No, a Chinaman is a practical man. Allora, i cinesi sono piuttosto pratici. Ah, you give me one medicine, I said, I don't believe you. I eat it first. If it works, I, it's good. If it doesn't work, you give me all the theoretical rap, I'm eh, interested. Allora, tu mi dai una medicina, guarda, non mi dire niente, per prima cosa la provo. Se funziona, poi mi puoi raccontare tutta la teoria che vuoi, se non funziona non incominciare neanche. In, eh? in Occidente è un po' diverso, eh, di solito. Proven theoretically sound. And then, ok, I may try it. <laughs> allora, perché per prima cosa deve essere provata eh, teoricamente che questa cosa è efficace. Poi forse la provo, ma ah. non è detto. In, in un certo senso è più sicuro così, ah, eh? Ah. <laughs> Ma. My way is faster. <laughs> La mia metodica è più rapida. We have to take some risks. Eh sì, ci sono alcuni rischi che uno deve prendere, ma... For example, I was trying, at the beginning I was having my Zen master. Perché all'inizio avevo questo mio insegnante di Zen. Eh? So I was trying something by myself. Cioè, quindi stavo facendo un po' da solo, eh, un po' ti fai da te. look, look, I got this interesting experience. E io andavo e gli dicevo, guarda, ho questa <laughs> esperienza interessante che ho fatto. And then Zen was like, stop, stop it, don't do that. <laughs> ok, ok, you, you must, uh, you will. <laughs> mi metteva subito in guardia, per carità smetti subito, non fare quella roba lì. E diceva ok, ok, tu sei il maestro. I chased object until my mind don't know when, where, I was in a different world. Perché io Così andavo dietro agli oggetti <laughs> fino a quando non so neanche dove fosse la mia mente, era in un altro mondo proprio. Sì, you are in delusion, come out! <laughs> mi diceva, guarda, sei in uno stato di ignoranza completa, vieni subito fuori da lì. <laughs> Non so, eh, sometimes you have to be careful, no? don't sì. be too adventurous. Sì, a volte effettivamente è meglio procedere con un po' di cautela, non essere poi così avventurosi. Eh. Ah. So. Abhidhamma, of course, we don't say it is 100% foolproof. Allora, Abhidhamma ovviamente non è che possiamo dire che al 100% è, siamo in una botte di ferro. Eh? From my experience, it's damn good. Ma <laughs> da, per quanto riguarda la mia esperienza personale, beh, è, è estremamente buona come, come, come visione. But you have to be careful of theory and usually I test the theory with my practice. Mm-hmm. Ma bisogna stare un po' attenti a questa faccenda della teoria perché bisogna sempre abbinarla a una pratica. Mm. And I consult with my teacher. Mm. E io di solito eh, poi mi così consultavo sempre con il mio insegnante. Mm. No, I'm still consulting with my teacher. Ancora oggi io mi consulto con il mio insegnante teacher inside. Con il mio insegnante interiore. <coughs> It's not a person, by the way. <laughs> non è una persona, tra le altre cose. Comunque. Anyway, later, ne parleremo But poi forse, più, in, a più avanti forse. That is you have developed some kind of intuitive faculty, Nel senso che lì, bisogna sviluppare una facoltà intuitiva a cui poi uno si può affidare realmente al 100%. That comes under the, the next part of Chaitanya Vipassana. E questo fa parte della l'aspetto successivo di Cittanupasana. So, now we're talking about Abhidhamma. Però adesso dovevamo parlare di questo, Abhidhamma. Uh, so, Abhidhamma is watching consciousness. What is the consciousness? Allora, da un punto di vista dell'Abhidhamma, osservare la coscienza. Che cos'è la coscienza? Very simple. It says consciousness is that which knows an object. Molto semplice. La coscienza è ciò che conosce un oggetto. But that's not the actual translation in English però quella non è proprio la traduzione mm, reale in, in inglese adesso in italiano. English that thinks of the object. Perché l'originale tradotto è non che conosce ma che pensa all'oggetto. Città, cittenti, città. No, that's the, the, the Pali definition. Quella è la definizione in Pali. Because they, they use cittanti as thinking. Perché? Questo è it's a scholastic translation. Perché il verbo utilizzato è comunque pensare, ovviamente è una traduzione scolastica. Tra course, eh sì, traduzione. Of course, thinking is mental. Ovviamente il pensare è mentale. But you're talking of conceptual things. Però lì si intendono eh, cose concettuali, concetti when you're using words, there's already concepts in the first place. E quindi comunque usare già delle parole è già un aspetto concettuale. When you think of what the words mean, another set of concepts come in. Se noi iniziamo a pensare a cosa vogliono dire quelle parole, e qui abbiamo un altro livello concettuale. Uh? So, concepts upon concepts, so you're filled with concepts. Quindi sono concetti su concetti, fino a che uno è pieno di concetti. Abhidhamma, we're not talking about concepts, we're talking of real experiences. Però nell'Abhidhamma non si parla di concetti, ma di esperienze reali, vere. Words, okay? Ma per comunicarle è necessario utilizzare le parole. But no, if you're a practitioner, you know that, so you try to get what they really mean. Ma se uno è un praticante inizia a capire di cosa stanno parlando, cioè sa a cosa ci si riferisce realmente, in realtà. The Thais are better. Mm, le traduzioni thailandesi sono migliori. It doesn't say that which thinks of the object, it's that which receives an object. La traduzione thailandese non è ciò che pensa l'oggetto, ma ciò che riceve l'oggetto, mm. accoglie l'oggetto. Thai was tamacha ti ru aro, ti rap aro. In case you don't understand Thai. <laughs> Nel caso voi non comprendiate il thailandese. Tamacha dhamma jati. Yeah? That means the phenomena that arises un fenomeno che sorge. A natural phenomena. Dhamma means a natural phenomena. Dhamma indica un fenomeno naturale. See, the, the Thai use the Pali word. <laughs> Vedete che in thailandese però si utilizza il termine Pali. Eh? Uh, which receives the object. Che eh, accoglie, che riceve l'oggetto. Uh, so it's like a receptacle. E quindi è come un uh, ricettacolo, si può dire in italiano. Sì? Yeah? And uh, so it gives the idea that it contains the object. Quindi dà l'idea che contiene l'oggetto. Uh, but the mind and object are coexistent states, that means they must come together. Però la mente e l'oggetto sono coesistenti, vuol dire che coesistono, cosorgono, sono assieme, devono essere per forza tutti e due. So the knowing is the consciousness. Therefore, the knowing to be there, you must know something. Allora, il, il conoscere la coscienza, ma perché ci sia deve conoscere qualcosa. Mm? Can there be object without the, the, consciousness? È possibile che ci sia un oggetto senza coscienza? No. No. Any objections? Ci sono delle obiezioni? no. Ah. No, wonderful. <laughs> Siccome non ci siano obiezioni, siamo a posto, bellissimo. Although I can think of some. Anche se io però ne posso pensare ad alcune di obiezioni, comunque. <clears throat> Now when you say you see something, you see this Buddha image, nice Buddha image, yeah, nice, nice. Noi vediamo questa immagine del Buddha, carina, bella. Eh? Is this object? Questo è un oggetto? Sì? Yes. yes. Okay? Ah. what is this Buddha is made of? Di cosa è fatta questa immagine del Buddha? Metal. Uh, metal. Metallo, credo. Uh, is metal the object? L'oggetto è metallo? Ah, <laughs> be careful, eh? <laughs> <laughs> quindi stai ah. attento. Eh? Ah, ah. Eh, Comunque. Without your mind, would the object would, would exist? Put it a different way. Per metterlo da un altro punto di vista, senza la tua mente, quel Buddha esisterebbe? Not for me. Huh? Not for me. You mean the Buddha is not there? if, if me is not there, the Buddha is not there. But for others, it's there. Yeah, but you asking me. uh, uh, it's rupa. Okay? Does rupa exist without the mind? Rupa esiste senza la mente, cioè la materia esiste senza la mente. Johnny says yes. Somebody else says no. Ah, see, there are different opinions. Allora, ci sono opinioni differenti. <laughs> Eh? Rupa can exist without the mind. Allora, Rupa può esistere senza la mente. Ok? The four paramata dhammas. Sita, Cetasika, Rupa, Nibbana. Ci sono i quattro Paramatta Dhamma. Eh? Ah, e, can be connected in some way. E possono essere connessi in qualche modo. Eh? Rupa and Nama are two different things. Ma Rupa e Nama sono due cose distinte. Ok. Uh, so the materiality can exist without the mind. Quindi la materialità può esistere senza la mente. But we are not talking about the materiality as an object. Ma noi non stiamo parlando della materialità come oggetto. Hm? The materiality like earth element can be object of the mind or it doesn't have to be the object of the mind. Perché in questo caso l'elemento terra può essere l'oggetto della mente o può non essere l'oggetto della mente. You see? Ah. So it can exist without having to be an object of the mind. Bravo. Good. <laughs> <laughs> okay. so that's why you say the mind receives its object. The, the mind, to be a consciousness, must have an object because it's the condition for the mind, consciousness to be there. Allora. Perché ci sia la mente deve esserci un oggetto, perché l'oggetto è una condizione perché possa esserci la mente. This is a bit too much for some of you. <laughs> Questo forse è un pochetto troppo per alcuni di voi. I'm sure there are some people who more practice, practice, practice more and will be able to understand these things better and it will be very helpful. Allora so che alcune persone che hanno praticato di più sono in grado di comprendere queste cose e gli può essere molto utile. Now we come back to Chitanapasthana, which means that, no, I would say the second experience of consciousness is mental space. Allora, torniamo a Cittanupassana. Eh? Si dice che mm, la seconda esperienza del, della mente è lo spazio mentale. Usually we said the material space is, there's space here so I can put this thing here, there's space there so you can sit there. Hmm? Solitamente noi parliamo di spazio come un qualcosa dove posso mettere degli oggetti, questo cuscino o, o c'è lui ad esempio. That, Però noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della coscienza, della mente. So for the presence of the object the, the mind must be able to contain it. E quindi è ovvio che la mente deve essere in grado di contenere l'oggetto. But hmm? you look at mental space, there two things happen. Quando noi osserviamo lo spazio mentale ci sono due cose che hanno luogo. Hmm? One is a concept. Una è un concetto. Like this sort void, everything is void, everything is emptiness questa faccenda del vuoto, del nulla, tutto è vacuità. Do you experience that? Ne fate esperienza di questa cosa? When you read about in all those all concepts. <laughs> eh, quando, leggete, quando, leggete, sui libri di queste cose, ma questi sono tutti concetti, sono idee nella mente. You think of that, it becomes a paradox. Se ci pensate diventa un paradosso. Is something nothing or is nothing something? È qualcosa nulla o nulla è qualcosa? get paradox, you caught up. E qui ci si invischia in qualcosa di paradossale. Using the Abhidhamma analysis, is it the same thing? Or is it a different thing? Is it both the same thing and a different thing? Or is it neither the same thing nor neither the different thing? Ah, this is Abhidhamma analysis. Allora, l'analisi dell'Abhidhamma procede più o meno in questa maniera. È quella cosa? Non è quella cosa? E entrambe le cose o nessuna delle due cose? Mm, so we're talking of something and nothing. Quindi stiamo parlando di qualcosa e di nulla. Mm, so which means just concept. Questo vuol dire che sono semplicemente dei concetti. But there's emptiness that this is not a concept. Però c'è mm, una vacuità che non è concettuale, che non è un concetto. But there are different relatives that can come under this category. Però ci sono diverse, differenti realtà che possono rientrare in queste, categorie. Mm, because the word concept can cover the realities that are present, can cover this concept are more than one. Perché ehm, ciò che può rientrare eh, all'interno di, di, queste categorie concettuali e, e sono molteplici, non è soltanto una. E la coscienza è una di queste. Perché la coscienza può accogliere e contenere un oggetto. Yeah? But only to that extent can you call it empty. But it's not really empty, you know. The, hmm. it's, it's something, the consciousness is still something real. <laughs> allora, it's not nothing, no? Allora, possiamo dire che la coscienza è vuota soltanto nel senso che può accogliere un oggetto, ma però è molto reale quindi esiste anche se vuota, perché mm. sappiamo che per definirla diciamo che può accogliere un oggetto, se no non, non sussiste. Eh. Oh, some person's meditating, so many things in his mind, tick, tick, tick, tick, tick, oh, <laughs> Una persona sta meditando e c'è un sacco di cose nella mente. Uh, the, um, the, how much the mind is, can take is very vast ciò che può contenere la mente è molto vasto. Even then, for some people, it bursts. Nonost- Overflow. Nonostante ciò, per alcune persone a un certo punto eh, non riesce a contenere tutto, la mente inizia a straripare. Eh? Ah. So, in that sense, you take consciousness as a mental space inside where objects come and go. Allora, mm. allora, in questo senso, se noi pensiamo alla mente come questo spazio, alla coscienza come questo spazio mentale dove gli oggetti, le cose vanno e vengono, bene, allora questa è la coscienza. Mm. For example, you close your eyes. No? Ad esempio, chiudete gli occhi. Uh, and I hear this Suono la campana. Uh, you feel an empty space in your mind and the sound goes through that space. Possiamo percepire questo spazio vuoto nella mente mm. e viene attraversato da questo suono. Oh, like something, sometimes people listen to news or music, they put the two earplugs mm -hmm. and then the sound is inside the head. Mm-hmm. allora, questo è un esperimento che si può fare con due auricolari o le cuffie eh? eh, il suono sembra che sia nel centro della testa. No, è al centro della testa? No, è al centro della mente. Uh, so in, sense, like in un certo senso c'è questo spazio interiore. Uh, like space, no mm. e attenzione, però non è proprio uno spazio, perché una qualità di conoscere che è quella della mente. Hmm? because it's so subtle, you can only sense that it is like a space that contains the object. Però siccome è veramente mm, impalpabilissima, diremmo in italiano, noi riusciamo a percepirla soltanto come uno spazio che può contenere gli oggetti. Hmm? And so when you go to the Abhidhamma basis of consciousness, you go into that. E quindi quando noi eh, ci addentriamo nelle basi mm, della coscienza riguardo all'Abhidhamma, è, è lì che andiamo a parare. Because this is the mind door. Quella è la porta della mente. Mm-hmm. Uh-huh. Usually when you meditate long enough, you also go to the mind, but you don't know exactly uh-huh. what it is. You know you are inside somewhere in your mind. <laughs> so that's the mind But it's not so clear, but if you do Chitana person and you clear, it's very easy. Good concentration. No. Allora, solitamente questa faccenda capita comunque per i fatti suoi se uno medita sufficientemente a lungo. Cioè uno ha questa esperienza ma non sa che, che cos'è che sta osservando fondamentalmente. Però se invece c'è una pratica specifica, molto rapidamente, molto facilmente si ha accesso a questa dimensione. And so when you watch the consciousness and the mind, then you begin to really be using the consciousness as a primary object for a longer period of time. E quindi quando si è in grado di osservare la coscienza alla porta della mente, allora sì che si è in grado di utilizzare la coscienza come oggetto di presenza per dei periodi di tempo prolungati. Then you can see the different types of consciousness, sometimes expanded, sometimes contracted, sometimes light, sometimes heavy. Uh, it changes in different ways e si possono vedere i vari tipi di coscienze, no? a volte sono contratte, a volte più espanse, a volte più chiare, più scure, tutte le varie qualità che può assumere. This is watching the consciousness in terms of its relationship with the mental states. Eh, questo è osservare la coscienza in relazione ai suoi stati mentali. And of course the object is there. Ovviamente c'è un oggetto. And the object is there, the consciousness also changes with the object. E siccome c'è un oggetto, la coscienza muta assieme all'oggetto. Yeah. Mm. And so when all this becomes more and more clear, then you start going into the Abhidhamma, the practice of Chittaranusasana in terms of Abhidhamma, where you study more and more mental states and how this mental state changes as the consciousness changes, all the different objects, and how the consciousness changes with the different objects. Mm-hmm. It is not thinking, it's not conceptualization, it's experiencing. Mm-hmm. E quindi più si ha pratica in questa direzione, più si iniziano a vedere le cose da un punto di vista dell'abidamma, ma attenzione non a un livello concettuale, a un livello esperienziale, cioè si inizia a osservare la coscienza che muta rispetto agli oggetti, rispetto agli stati della coscienza mm? ma non a un livello concettuale, ma a un livello esperienziale, quindi si usa la griglia interpretativa dell'Abhidhamma esperienzialmente. Mm? sto Questa sera ci fermiamo qui.